ici, on continue. voilà. Bah, moi, je veux bien être Vas-y. ou Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, lui Les grottes sont, les... sont plus dangereuses car leurs monstres peuvent se soigner. Ah ouais. Achevez bien tous les ennemis avant qu'ils puissent se soigner. Ah ouais, ok, c'est-à-dire que si t'arrêtes de tuer sur un ennemi, il va reprendre son énergie. Ah, la flaque Ouais, ça a l'air bien crado ça. Bah. Ok, et on peut faire. Il faut prendre des, des cristaux, Tidji. Je sais. Ah ouais, ok, les monstres, ils ont les pouvoirs bleus, euh, faut pas les lâcher. Ah, c'est nul. Ah bah, c'est un peu plus dur, hein. Euh, ouais. Moi, je suis n'importe quoi. yes, on a eu quand même. Il est fort. Ouais, mais on faut continuer, hein. Ils produisent des monstres jusqu'à ce que vous détruisez les petites flammes rouges là, je pense. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, non C'est qui produit des monstres ah. Les miroirs noirs, pardon. Les miroirs noirs sont les pires, ils produisent des monstres. Papa, Clarence, elle fait coca, bah, il peut le feu. Ah bah vas-y, alors si tu vois des feux, c'est pour toi. Oh là là, c'est ça qu'il faut détruire, avant les monstres ça, fabrique des monstres, ça. Euh, bah, c'est ce que je me demander. Attends, vite, tous les attaquer. Ouf, on va le tatorium on est chaud. Ouf, le feu, c'est pour moi. Vas-y, prends la nourriture aussi. La nourriture rouge Vas-y, prends. Je prends, je prends, je prends. Ah, la mienne. Encore il y a un truc là au café. Fontaine de coca Faut que tu les jettes quand tu vois un... Un peu. Ouais, les, miroirs. Les gros miroirs... Euh... <laughs> Non, là, les miroirs, là, voilà, comme ça, miroirs. miroirs. Un miroir, quand tu les jettes. Il y a une fontaine de Coca-Cola Allez, attaque Poison. Ah, tout ce petit Ah, c'est qui l'ai pris. Ah, ouais, t'as connu. Hein. Attends, ouf, le feu. Et ah, le poison alors, on s'en fiche. Pas de poison. Bah si, va. Oh, tu peux y aller si tu veux. Oh, tu peux y aller, vas-y. Euh, ah, c'est moi, c'est l'aspirateur de Gumball. moi, je fais la flamme. Vas-y, bam, bam, bam, tiens dans ton cul. <laughs> non, t'inquiète. À chaque fois, je crois que je suis euh, Clarence. Euh, non. Ouh, le poison. Il est pas là. Heureusement qu'on... J'espère qu'on n'a pas autant de, de pierres. Parce que les pierres, ça me dérange, moi. Ah, j'ai à manger s'est passé des pierres, attends. Bon, regarde on mange. On n'a pas de pierre. Et vas-y, en fait, j'ai eu toi. Et par contre, moi, je vois un petit peu d'énergie, j'ai même pas de... Bravo. Bah oui. On va hein. Ouh là là J'ai tué un truc, là. Tu peux pas jeter un truc de coca Si, je peux, en fait. Son pouvoir, c'est la glace. Donc, si on... Donc si on met du feu sur lui... Alors tu penses que j'appelle un peu grand pas Ouais. Allez, j'ai appelé mon feu grand pas. Moi j'ai appelé Clarence. Bouclier, attention, moi j'aime pas les boucliers. Ah pas mal le pouvoir de grand pas avec sa tête. Je connaissais déjà pas. Ouais, oh, j'ai oublié. Moi je fais le pouvoir du feu, hein. Le feu c'est ma passion. En fait, bah, euh, chaque bonhomme a, des points faibles. Ouais. Et son point faible, euh, son point faible au feu, bah c'est... Euh, La glace. Dans le trou, je vais voir ce que c'est. Non, non, non, non, tu peux tomber, ça se trouve. Euh, je crois. Ah, bah, non. Je peux pas être dans le trou. Bah, il va pas. Par contre, tu peux casser les Tu peux casser ah, tiens, Tu peux sauter là-dessus pour prendre le, fruit là-haut ou pas Le roi. Il c'est un gros fruit. Là, ah, faut que tu montes ici, là. Voilà, et après encore en face. Dommage. Je vais essayer. C'est bien. Je l'ai eu. C'est bien mon ange. À chaque fois, moi, je Oh non, je suis malade. Moi aussi. C'est pas grave, ça va partir. Ouais, ça va partir. Oui, qu'on combatte des méchants, c'est tout. Allez, on continue. Si je... Ah, ah, lui, il est malade et... Ah ouais, les marteaux, ça marche bien. Ah, on est une race. Oh, il est une race c'est super papa Yes papa, t'as réussi ton canon malin Ouais à l'intérieur Vas-y. On le fait, super Où ça glisse ça Bah non, regarde C'est super Le coca sont les ennemis, le coca aussi ça marche. Franchement, ils ont vraiment cru qu'ils allaient nous avoir, les mecs. Ouais. Je leur ai mis un coup de moi. Ah, il faut un peu d'énergie. c'est Moi, j'en ai, c'est bon. la prochaine énergie, c'est pour toi. Allez, allez, faut s'occuper de lui, là. Moi, je prends du coca. Les coca, ça chauffe. Et c'est du soda. Et c'était ni il pas le soda. Il aime pas le feu. Allez, allez, il là. Encore lui. Ah, mais lui, il a surtout de la pierre avant. Voilà. Allez, bing, tiens. oh, il faut de l'énergie après, C'est pour toi les prochains fruits. Hein. Là, il va y avoir des fruits là. Non, non, il n'y en a pas. C'était pas le feu, il n'y en a pas. Casse les petits bouts de pierre comme ça là pour avoir de l'énergie, mon Oh non, non Allez, prends-toi. Allez, mais prends. Super, fais attention, ça va aller. Ouais, pour l'instant, ça va aller. Voilà, ah, c'est bon, c'est pas bien. Toi, maintenant, la prochaine énergie, hein, c'est pour toi. J'arrive par derrière. Bam, bam, bam, bam, bam. Des deux côtés. Bam, bam, bam. Ah, Papa, des non. Tu sais que là, en fait, t'as juste aidé les méchants parce que t'étais dans le là. Et le soda, ça fait plus mal aux bananes cristal. Oui, mais je euh, j'ai racheté du coup, moi aussi. Et... Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai moins d'énergie quoi. Coup de canon, méga gars. Et eh, toi Non, non, ne touche pas mon papa, ne touche pas mon papa. Oh non, j'étais malade et après je suis malade. Les bim, coup de marteau sur le pingouin. On a un peu d'énergie qui attrapé les fraises. J'ai assez d'énergie pour l'instant. Et attaque, je me fonce dedans. Ya, je t'ai eu, tiens. Tiens, soda. Le soda, c'est le eh, meilleur. Hey, fini Jack. Jack, il tape fort. Hein. C'est un marteau. Hein. C'est un marteau chien. Les chiens, c'est fort. Ah bah. Des fruits, un miam Moi, je crois que je vais jouer un peu plus avec lui. Hein. Attends, c'est encore toi le meilleur. Ah, mais j'arrête pas. Ah, Clarence, un nouveau truc Clarence, il a augmenté, Finet Jack aussi. Qu'est-ce qu'il a, Clarence Il avait déjà tout. Alors ah, moi, je débloqué un truc. Ah, ah je te transforme en balèze. Ouais, on pourrait euh, m'échanger. Moi, je voudrais Jack. tu vas le prendre Appuie à droite, voilà. Ouais. Je veux, euh, c'est Jacko oh. Allez, allez, on bat le boss là, c'est le boss là. Bam, bam, bam, bam, le boss sans pitié. Oh là là, il y a des petits bonhommes de qui arrivent là. C'est même plus que des petits. Non, mais à mon avis, là, il faut. Euh, qui c'est Ah, c'est. Bah oui, c'est lui qui a du pour éteindre. Moi, moi qui est Jack. Vas-y, mais continue avec Jack et tape le petit. Occupe-toi du tout, occupe des petits bonhommes, mais toi, tu t'occupes de lui, toi. Je m'occupe de Fritos Ouais, ouais, du gros là, moi, je m'occupe des petits là. Et comment il s'appelle le, le gros s'appelle Fritos. Et eh non, mais Fritos, trop. Mais Fritos, il saute. Fritos. Ya, ya, ya, je t'ai eu, tiens. Pour toi, ça, mon pote. Ah, mon dessert, mon dessert. Mon dessert. Je suis mon petit dessert, moi. ya ya Déjà Déjà. Alors, je suis au moins. Vas-y, vas-y, on arrive bientôt, tu j'arrive bientôt gagner. Oui, on y est, presque. Bon. Le boss, il est mort. Tu veux lequel coffre euh, Je prends celui-là, moi. Yes, on est millionnaire, papa Ouais Cette fois-ci, c'est moi le meilleur. Oui, ouais. Parce que j'ai battu plein de boss. Ah bah ouais. Parce que je l'ai tué. Ah, Gambo, il a presque augmenté. Et oh, même euh, Fini Jake, hein, tu l'as bien fait monter là sur cette bagarre. Hein. Et ouais, mais Gambo est encore plus, je Et Gambo, il aura... Mais Gambo, il, a plus besoin d'augmenter. De... monter. Hein. eh, regarde, on va. Oh, oh